сабр маҷнунда дарам я ноикемси тимарам ҳаст одаме ки орзуоша ба хок яксон кард ӯ кӣ буд кӣ шидда тақдири мо ки як гумр ай пишти ӯ сӯхтем نه که بار گریش ندیدیم بهترین ثبت موسیقی از سودیای فری بایس орзуҳо ма хазон кади орзуҳо та хазон кунам ты духтари хуби нама шавад тыра бадном кунам мегӯй қиссата тамом кунам нахонам да борад кишти сабр маҷнуна бугӯ дига чӣ мефорад чӣ ба ай аввал нагуфтӣ ки ты ба хид ёр дорӣ ба умед кади чанд каса ба ишқит бозор дорӣ нагӯ чӣ кор дорӣ ба ҳаёти шахсии ма ма дӯст доштум дӯст дорим на ба дайрӯи мастии ма ҳар бори омадан заправка полни баг мекардам тарафи хонаи ты ма радара сад мекардам ма ба чӣ мақсад мекардам ба умеди тӯра дидан ма ба умеди гале ки ӯ гала давночиндам ба ғамҳои тӯбу ҷангам сини сол расид ба ҷое духтаракҳои замон да фикри бойбачаҳое тӯра дурандеш бош гуфтуму камандеш бидай тихита тоза наги ки ошиқай пеш бидай ланат ба ту ба ишқот ланат ба ошиқиё ма ба умедам ки рӯшанӣ дораи шаби сиём агар ки идов биём намеган сабр омадай миёву майтисос шаву и бахта як омадай орзуҳо мату кишти лаънат бугум ё ки раҳмат духтаро ба хубӣ нестем баъзет не балки ҳамат гапам сахтат мераса и ҳақиқати ҳолаяй вазифаи зиндагӣ бисёри дихтанодонай чӣ суда ёрзуҳои сӯхтаи да дили мурдай чӣ гумба касе ки дилай решаш канда бурдай чӣ нависм да бораш диганес гапи ногуфта ба тақдирим тан метама тақдирим бадай туфта сӯхта ҳар якинҷи дил ба лахчаи хиёнат мо одам гуфта дил додам да ты бида камона дыхтари калони ба ақле ки кор нафармон дақла ҳар сари ёфта да ютуб да бораш گوش میکنه نقلا ای خیال نتاش ای قدمایی زدشتا دا چازه بی برش ندیدی خرابا برش دا کچاک پیاده گردی تی پا زرارش کد کی سوارشی لحظتی زرزنی رئیس کد کی او مثلی مارشی خوشا کچین داش برنگ بد کی سرنگش کد تو اش جام بینی شوسه کد اک تی پا دگانه دورش کیفی داشتنی ای فانی سزده پرا مقصدی دا کیفی بینو موس بدن ایفی پرده ای داری داد ایفی اک تیفلی بگنایی مگا چه دارم ندانیسته آینده دا دیلش чашмака корча дорам сад сухан таъсирит накард сад тахи ишқи поки ма сад гапҳои сахту балам бромадай дили чоки ма сад афсус ки ту баҳори хазорези орзуоми ту шапалаки ярҷо гарди бади намози шоми ки ярҷо пар мезанӣ оянда да сар мезанӣ ки дига фойда надорад зани барои як задани дилам ба дидани рӯи моҳ ранги ту гум зад кае чашмома пӯшидам чашмакот пеши рум зад дар ба дар кӯча ба кӯча кофтам мудгирди шаҳра иқа сол фаромӯш накардам дӯҳа 2014 ра иқасол дар ҳаваси дидани ру чашми чор ҳишима дар раҳ гизаро рӯзи дароз да бозор сар ба савдои ишқи чашмои хуморат гаранг чӣ ҳаёти дар азобе ки набуд орав наранг заправка да касара бугу полни бак бизана ки ҳар бегаҳ мегаштим ма кӯча ба кӯча қирғана ҳар бегаҳ ба умед ки яке меброй боай пешим ҳар бегаҳ дар суроғи тыгум меза дили решим намедидим ташаво то саҳар да хов ҳамурӯз мара ором намемондӣ дар карди ишқи синасӯз ты чӣ доштӣ дар нигоҳот ки ба як дидани ноз ма то ҳозира ба хид наёмадам нашидам соз кира пурсум ки шиносад ки дора номерота ки на номта медонум на ки биданта наҷота медонум чӣ кофтан мане ки намедонум кира мондай кофтани ты рӯзҳои сахте хотира бо мегӣ ҳозирам ба ишқи ма бовар надорӣ дуруғе мегӣ дар дилам хонаву дар надорӣ мегӣ ма булҳавасм нагӯ паста нокасм ма чӣ азобо кашидам ки ба дидорат расм ҳафт сол чизе хандидам дурӯғ ба табассумм ҳафт сол мезади да ёдум меҷӯшид дурунам ба гап камайне ки и ҳафт сол рӯзи кам нест ҳафт сол зиндагӣ яки як дақиқаш беғам нест ҳафт сол ҳаёт дигар шид қирған тепа бухтар шид ман ҳаму хел ошиқ мондам оши хуни ҷигар шид яке дубора дидамат медонистам дар насиби э духтури қалбу медониш ҷӯи коллеҷи тиббӣ кӯвака ба меҳраке ки камтарак меҳр бахша ёд кина тамошо бирем лави дарё оби вахша ба захми ҳафтсолаи мондаи хитдору шава ки набинам дубора ғамои урӯзу шава бовар кина ба ишқам бовар кина насанҷа кӯвака ба меҳраке ки ягап ва ком наранҷа хандаву шӯхӣ кинам ханда кина маст бишам бифорам ай гапакош вардора даҳ кина панҷа чӣ балое боша ай дилрава борон шава ки ба ҷо кардани ашк омада осон шава Աշկի շոդի մերեզում բադի դանըտ հիս կմարա Խշուգիտ մեկ կիշամբա մեհրի խտմուխլիս կմարա Չիբալո է պոշա է դիլ ռավա բորոն շավա Կիբաջո կարդանի աշկոմ մադա օսոն շավա Աշկի շոդի մերեզում բադի դանըտ հիս կմարա Խշուգիտ մեկ կիշամբա մեհրի խտմուխլիս կմարա Thank you